Rais William Ruto aliongoza Wakenya wa tabaka mbalimbali wakiwemo viongozi wa serikali na vyama vya kutetea maslahi ya wafanyakazi kuadhimisha siku kuu ya Labor Day katika uwanja wa Uhuru Gardens jijini Nairobi. Leonard Wamalwa alihudhuria hafla hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kwenye hotuba yake kwa taifa, Rais Ruto aliguzia masuala mbalimbali ambayo serikali yake inaazimia kutekeleza kwa wafanyikazi wa humu nchini na Wakenya kwa jumla akisema yeye yuko tayari kufanya kazi na kila Mkenya kwenye serikali yake. Najua wengi wenu mulinilima sana. Mimi nataka niwaambie Waswahili wanasema yaliyopita si ndwele. Jameni, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Mimi niko tayari kushirikiana na nyinyi pamoja, tujumuike kushughulika na mahitaji na matakwa na yale mambo ambayo yatafaa wafanyikazi wa taifa letu la Kenya. Kuhusu bei ya unga na gharama ya maisha, Rais alisema kuwa serikali yake inaendelea kuweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha kuwa bei hiyo inaendelea kushuka hadi kiwango ambacho wananchi watakimu. Mimi nimesikia mumesema bado bado. Mimi nataka niwaambie hivi, hii bei ilikuwa 230, si ni kweli? Saa hizi ukienda kwa shelf, na mimi nataka niwaambie, endeni hapa Quickmart ama uende Naivash, utakuta iko shilingi iko ya shilingi mia mbili iko ya shilingi mia moja themanini iko ya shilingi mia moja sabini iko ya shilingi mia moja hamsini na nane Wewe ndio utaamua utanunua gani. Si dunia hii ni demokrasia? Si unafanya ile unajua unataka kufanya. Unajua hawa jamaa, hiyo safari ya kufikisha unga 230 ilikuwa ni safari ya miaka nne. Sasa mimi nataka niwaulize, safari ya miaka nne unaweza kukamilisha kwa wiki mbili? Wakati huo huo, Rais Ruto alisisitiza kuwa serikali yake haitakubali Mkenya yoyote aharibiwe mali yake na waandamanaji wa mrengo wa Azimio, huku akiungwa mkono na naibu wake Rigathi Gachagua na katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi nchini Kotu Francis Atwoli. Haiwezekani, sitaruhusu mali ya mwananchi kuharibiwa biashara ya mwananchi kuharibika, kazi ya mwananchi kuharibika, watoto wetu ati wasiende shule ati kwa sababu kuna watu wanataka kutulazimisha ati tugawane serikali. That one will not happen, good people. We still urge them to consider to proceed in the bipartisan talks in parliament. Mimi haja yangu kubwa ni nchi hii. Saa hii ukienda Sudan, Khartoum, unapita kwa miwili ya watu wamekufa na ukienda huko watu wako kwa shida, hatutaki shida kama hiyo katika nchi hii. Na huku haya yakijiri, mrengo wa Azimio ukiongozwa na kinara wao Raila Odinga kwenye kikao na wanahabari umesisitiza kuwa utaendelea na maandamano yao jinsi ilivyopangwa kufanyika hapo kesho. On our planned protest rallies, we confirm that they are on tomorrow beginning 6 a.m. on the 2nd of May 2023 that tomorrow's demonstrations are going to be peaceful. Nobody should, be allowed to carry any weapon. Nobody should try to interfere with anybody's private business. We shall present a petition to the IBC, e the Office of the President, the National Treasury, and the Public Service Commission. Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi, naitwa Leonard Wamalwa. Give, give